Saluton al cio, jeni vodia via eh, dio. Hodia mi volus presenti al vi ancora unu frenesan aferon ki ukazis al mi in Sydney ai trainoi. Se vi spectis mi am play last in film on shine memoras ke mi flanke mencius ke effektive tri frenesai aferoi ukazis al mi dum le jaroi. Do jen ancora unu afero por vi. Do, mi volus ke vi amagu ci tiun situacion, ke unu momenton mi devus comfortigi min. Do, effektive estis noctomezo. Mi sidis sur la dua etaggio della vagona trono. Es es presca sen luma, la sola lumo en la chambro venas de mia ecrano de la poche telefono, char efective la lumo radies disse de gi. Ne tio ne vere ocasis, mi simple volse presenti interesan medion. Sed tio kio vere ocasis estis tio, que mi sidis tie sole, sur la duetaggio, ciam iu iuna viro en iris la vagonon. Tui ciam mi vidis la viron, mi stias che io suspectinde eco casos, tio ciam ocasis al evil dia. Eble mi esas tia homo, mia visaggio allogas tia in homoin. Sed la viro estis iuna, portas longa nigra mantelon, havas chapelon, ciu bona ombrigas la visaggion, cae tui ciam gi vidis min, gi ec marcias al mi, cae sidis apud mi, cae memoru che en citiu vagono, mi estis antaue la sola homo. Do, mi sidis tie, ca mi volis presenti curagion en citiu situatio. Do, mi simple sidis, ca shainigis, ca mi ec ne vidis citium viro. Mi simple ludas con mia poche telefono. Ca il viro sidis upon mi, eble dum secundui au minutui, mi ne stias, char mia coro es disbatiganta. Sed mi sidis tie, ca ludis con la poche telefono. Ca post iom da tempo, la viro turnigis al mi, ca diris, hey, hey, sal. Ca mi dis, oh, oh, che ocasas? Char mi volis presenti min uh, eh, curaggio viro kai gi dis chu vi fumas kai mi dis oh ne ne ne kai effective en tiu momentetto mi io mette mal tranquilligis char mi pen oh, mi tranquilligis char mi pensas ah eble gi simple volas havi cigaredon kai mi dis ne mi, mi ne havas to la vido di dis bone Kiu estas via nomo? Ca mi dis, uh, mia nomo, mia nomo estes Ivo Dia. Compreneble mi presentis mian realan nomon, sed pode citiu filmeto mi diras, mi estes Ivo Dia. Cai gi dis, bone, bone. Cai gi sidis tie, quaz au cerbumas mian nomon, quaz au devas mediti per i citiu afero, cai pos calcae momento e gi dis, donu al mi vian monuion. Cai mi dis, ne! Ciao. Mi mi ne, mi ne, pripensis la vortoin kiwi el ruligis el mia busho mi simple subite sen pense didis ne kai mia vocio prescau inigis en tiu momento kai mi simple didis ne kai didis bona, gis kai simple foridis kai mi kill kiu fuck Mi attendis situation, kia gi i iun paranadon, kai dirus, donu gi al mi, al mi, elprenos vien oculoin per citiu klingo sed tio ne okazis, gi simple ekstadigis kai foridis. Kai mi memoras, ke mi sidis tie, kai mia koro bategis, bategis, dum plurai momentoi, kai kiam gi subite malaperis, mi pensis, Ciu tio vere estis la plano, cae ciu tio successis, gi simple iras de vagono al vagono, cae postulas monuioin, cae se oni donas bone, cae se ne, ah, bone, gis! Ĉar tio shines kvazaŭ tio esis la plano kaj mi mi ne estis preta por vere batali, sed anca mia cerbo diris: "Fek al vi, estas mia monujo, mi ne volas distoni sed tio estas tio kio okazas en mi. Se vi chi tio un rakonton, vi scias kion vi devas fari, chatu gin, kaj venu al mia Patreon paĝo kaj donacu al mi monon, por ke en la estonteco Ivo Die ne estu tio malriĉa kaj povas pagi al la ŝtelistoj. He, eh, sal! Sono al mih vien, mon